super mega simpática. Cara. Você quer descer? Eu falei, meu, será que é verdadeiro esse vídeo? Será que é montagem? Não foi nada, não foi nada. Bateu o dente. Fala, não tenho dente. Vai com dente. Não tenho dente. Olha lá, os canjiquinhos, ó. Olha. Não Passou, tenho... Lara. Canjica. Chiquinha. Muito mal, muito mal, muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. kèm và không, nay rất kèm đi thì vào một Muito mal, muito mal, muito mal.